日本組キャうん。ビデオ見えます。とりました。はい。うん。よかったです。うん。 まあ、イブストリームの方のですね、まあ、チャットができて、その画像の方はですね、まあ、できないですね。うん。オフになってるんですよね。上にこう、あの、オフラインとこう、あの、書いてるんですけど、なんか、そういうあの、その、オンのやり方がよくわかんないですね。まだ、未だに。うん。それが、にできればね、面白いんですけどね。